індет қауіптілігі жойылғанша шекара тас болу керек тауар да кірмеу керек басқасы да кірмеу керек міне мәселе осы тұр екінші мәселе мынау біздің дулат ағаділдің тұр дулат ағаділдің ол қалай болды сап сау жүрген азамат жүрек жетіспеушілігінен қайтыс болып кетеді кез келген адамды ұрсаң болды ғой ол жаңағы апарып тепкілеп сабаған шығар бұлардың әдеті ғой біздің қойғандарының кінәлілер табылу керек ана стрелочный виноват деп жаңағы кез келген бір Э, следовательно немесе қарапайым жаңағыдай қызметкерлерді апарып түрмеге жабу дұрыс емес бұған кім бұйрық берді бағаділ дулатты мысалы жою туралы сондықтан осы мәселені толығымен қаралуын біз талап етеміз билікке мынау ағаділ э, дулат ағаділдің қайтыс болуына байланысты түсініктеме беруін талап етеміз шымкент халқының белсенділері тоқаев мырза сен өзің уәде бергенсің басында мына халыққа жақын үкімет жасаймын деп қашан енді жасайсың соны мінекей бір жылға таяу болды сенің мына президент болып кеткеніңе ешқандай әлі өзгеріс жоқ тек мынада қазір назарбаев басқарып отыр сен әшейін көлеңке болғансың ең болмаса намыстансың ең болмаса намыстансың қазақстан республикасы президенті деп сен халық сайлауда сүмірейіп отыр алдын назарбаев сен отырма сен батыл батыл жаңағы экс президентке талабыңды қой қазір барлық мына былықтың бәрі әлі де сол бір экс президент назарбаевтан шығып жатыр иә государство перевод жасап басып алды қазір билік бар ғой кімнің қолында емес жаңағы тоқаевтың қолында емес бір какой то бір жасырын ұйымдар мына күштік ұйымдар басып алған қазір мына соның әсері мына қазір кешегі ана ағаділдің де болат ағаділдің де кеше өлтіріп кеткені содан солардың ісі бұл біртіндеп біртіндеп өстіп бәрін қырмақшы ал жәке сол <coughs> ал енді бірінші мына менің айтайын дегенім мына біздің бүгінгі жиналғанымыздың алдында бір екі күннен бұрын жаңағы мына ағаділ жаңағы осы бүгін естімей тұрғанда ағаділді біз осы коронавирус жағдайымен осы әкімшілікке жиналып өз талабымызды айтқанымыз деген осы шымкент белсенділері себебі мынау айналам бізден алыс қайдағы сонау еуропаға уже ол коронавирус барып қалған уже ол жерде бірнеше жаңағы тіркеулер болып жатыр а біз шекарамыз бүйтіп қиып тұр а бізде коронавирус жоқ дейді бұл өкімет кімді алдап отыр сонда сонда бізге елге мынау халқымызға сонда мынау коронавирусты кіргізе алмай тұр ма сонда енді біздің айтайын дегеніміз мынау ә, біздің э, мына шығыс қазақстанда басталып мына осы күні түні сол жерде халық көтеріліп сол жердегі тұрған бір какой то базды жатқан қытайларды шығарып таста деп талап еткен сол қытайлардың ішінен он адамы қазір коронавируспен таза коронавируспен мынау өскеменде уже түскен дейді сол жерде жатыр дейді коронавируспен жатыр ал енді ол сол сияқты қытайлар мына бәленбай біздің айналамыздың бәрінде істеп жатыр олар біздің шымкент заводтарында да басқа жерлерде де шини заводта да айналамызда әр жерде істеп жатыр олар а біз олар самолетпен ұшып келіп жатыр тағы да а ол ондай случайлардың бәрін білеміз а бірақ бұлар айтқысы келмейді бізге халыққа жасырып жаңағы жасырып мынау қазақ өлсе өле берсін деп тұр қазақ болғанда өздері де кетеді оның ішінде барлығы да ал енді мынау осынша аз қандай ғана халқымыз бар ертең ол жерде 250 миллион қытайды 250 миллион қытайды жаңағы карантин үстінен ұстап отыр қаншасы өліп жатыр мәселен кейін а 250 миллион мен сегіз миллионның айырмасы бар ма ертең тура солардағыдай карантин жасайтын болса бәріміз есіктерімізді жауып қытайдағыдай кіргізбейтін болса біз қалай күн көреміз бізге осылар тамақпен обеспечить ете ала ма бізді қытайдағыдай хотя бы тамақ әкеліп бере ала ма біз құлтау тұрған кезде ондай жағдай жоқ соны біз осы жерге келіп солардан әжіп сұрайын деп едік сендер осындай жағдайларың бар ма не істейсің қандай әрекеттерің бар алдында бір әкім болды ол әкім тютю болып кетті уже енді екінші әкім келді а бұл әкім дәл сондай орында тұрмайды жоқ лезді дейді мәселен қабылдағысы келмейді халықтың сөзін тыңдағысы келмейді олардың халықпен ешқандай қатынасқа түскісі келмейді өйткені оны халық сайлаған жоқ оны сайлаған ол жоғарыда отырған үкімет сондықтан солардың айтқанын тыңдайды а халыққа шаруасы жоқ олардың да ешкімде шаруасы жоқ халықта мысалы біз қала төтенше жағдайға мүлдем дайын емес қала мысалы қаланың төрт жағында төрт бағыттағы жолдар бар автожолдар құдай сақтасын егер бір кептеліс болса бір э, мысалы жер сілкінісі жалпы коронавирус емес Э, басқа бір техногендік апаттар немесе табиғи апаттар болса біздің э, қаланың билігі жалпы қазақстан билігі дайын емес қазір кеше көрдік қой арыстағы жағдай болғанда не болған балған басымен тұрымтай түсімен әркім өз күшімен қашып кетті егер мына шымкенттегі мысалы зауыттың орнында мысалы үлкен шламдар жатыр судың астында ал егер жер сілкініп сол жаңағыдай кетіп қалса су жердің астына сіңіп анау жаңағы бір сағаттың ішінде бүкіл қаланы улап өлтіруге болады мысалы фосген газдарымен міне осындай жағдайларға біздің қала дайын ба ешқандай іс шаралар істеліп жатқан жоқ өткен жолы да біз анау кімге қаланың бірінші орынбасарына айтып кеткенбіз одан бері біз халықты хабарландырып отырамыз деген ол да ештеңе істеліп жатқан жоқ сонда кілең қой бағуға жарамайтындар жаңағы назарбаевтан бастап ел бағып отырғаннан кейін елді отыз жылдай осы ғой әкелгені мысалы бұл не деген масқара бұл э, егер арқа жайлы болса арқа рауып несі бар дейді мысалы кешегі иә, белсенділер осы көшеге еріккеннен шығып жүр ме әлде бала шағасы жоқ па басқасы жоқ па өйткені мына биліктегі әрбір азамат өзінің орнында отыру керек ден саулап ит орнына ұрып қарға орнына бұлбұл орнына қарғыс сайрамау керек қыран орнына қара күшігендер ұшпау керек сондықтан да мына әркім мына кадр саясаты бізде ақсап жатыр сондықтан да мына кадр саясатын жөндеу керек бәрімен қатырамын деген тоқаев де қатырып жүрген жоқ назарбаевтың алдында сүмірейіп отыр отчет беріп кім президент сонда бізге екі президенттің керегі жоқ мысалы иә бұл баяғы соғыс кезінде соғыстың алғашқы екі айында төрт миллион совет әскері ә, пленге түскен неге түсті өйткені ана комиссарлар жалбаңдап жаңағыдай ол командирлерге бір жаңа единый шешім қабылдауға мүмкіншілік бермеген сол сияқты мына қос президенттің бізге керегі жоқ қазақстан экономикасы көтермейді осы уақытқа дейін отыз жыл бойы осындай жаңағы бардак сондықтан да мынау қазір ә, кешегі мына елдің белсенділері шыққандар пікіріне құлақ асу керек дулат аға бәрін апарып қамай бергеннен сен бәрін қамап тауса алмайсың назарбаев он сегіз миллионды өз мойның үзіліп кетеді мына түріңмен сенің сен белсенділерді нең бар сенің қамап олар қайда сөзін тыңдау керек қой адамның өйткені бұлар елдің арасындағы жаңағы нағыз көзі ашық адамдар елім жерім деген адамдар отаным деген адамдар мысалы олар тендер жеу үшін келген жоқ олар жаппай жекелендіріп алу үшін келген жоқпыз біз іштерден жекелендіріп алған жоқпыз біз зауыттарды шетелге сатқан жоқпыз жердің астында байлықты сатқан жоқпыз шетелдіктерден жаңағыдегі ә, сыбайласып біз елімізді тонап жатқан жоқпыз әрқайсысың жаңағы миллиардерсіңдер қайдан алдыңдар ол миллиарды миллиардты халықтың ырысын несібесін тонап алып жатсыңдар сондықтан да осылай шыға береді халықты сен белсенділерді ұлттың ерлерін сен тауса алмайсың назарбаев қауіпсіздік кеңесінің бастығы дулат ағаділ үшін басыңмен жауап бересің и және де бұрынғы саяси осы кімдерді заманбекті алтынбекті и және де батырхан дәрімбетовті жаңаөзен құрбандарын мысалы атқыздың сенен басқа кім оған приказ береді екі жүздің қой халық біліп отыр барлығын біз сенен қорықпаймыз құдайдан ғана қорқамыз сондықтан халықтан кешірім сұрада ертерек орныңды тап алпыстан келмеген ақыл 80-де кіреді деп біз ойламаймыз еш уақытта и тоқаевыңды да алып кет өзіңмен бірге дұрыс әділетті сайлау өткіз қолдаймыз әділетті сайлау өткіз мына кмб халыққа қарсы жұмыс істемесін ертең бәрін жауап бересіңдер біреуің де қалмай жауап бересіңдер әкімдегілер де бәрі де біздің құқықтарымызды аяғымен таптап тұр конституциялық заңымызды өздері таптап тұр сол үшін жауап берсін нағыз трайбалист ұятсыз бүкіл шамалғанды айналасына жинап алған дұрыс айтасыз болса мен қаладың басқа жерінде ел басқаратын олдар жоқ па кадрың мықты болса қадірің мықты болады дейді әй бәрекелді сталин айтқан кадр решает все деген парақорлық осы жаңа екі премьер министрің сотталды екі кмбның республика бастығы сотталды жүз әкім сотталды он министр сотталды соның бәрін тағайындаған назарбаев сен қалай отырсың ұятсыз министрдің бір тиын үшке бәрін қуып жібересің жұрттың а өзі отырсын сексен келгенше боғыңды бұжып. не деген масқара мынау сендей ме бес жарым жылдық тарихымызда сендей осындай жәдігөй патша болған жоқ еш есің барда елің тап халықтың талабы қазіргі халықтың талабы былай болу керек мемлекет ішіндегі мемлекет қауіпсіздікке кеңесі кеңесі таратылып назарбаев бүкіл әулетімен ә, сол басқарып отқан сол жердегі бүкіл елбасылық міндеттен кетсін несінен кетсін сонда ғана бұл қазақта бейбітшілік орнайды ал енді дулат бауырымыз жайлы бірінші ағайындар қайғыларыңызға ортақпыз дулаттың отбасы балалары келіншегі сіздердің қайғыларыңызға ортақпыз анасы сіздерге ортақпыз ағайындар дулат үшін енді бүкіл халық қазақ көтерілуіміз керек бұлай астай азаматымызды қинап қорлатып өлтіргеніміз біздің қазақтың қанына жендеттер жазылған елімізге сын ағайындар әрекет жасайық иншалла ағаділдің өлімі бүгін емес қанішер комитеті болды мен соларды тікелей кінәлі деп есептеймін дулаттың өліміне бірімізді өлтірсең артынан мыңымыз шығамыз бәрімізді өлтіре алмайсыңдар құдай қинамайды абақтыға жапқаны қинамайды дарғасқаны атқаны маған қиын ауылымның иттері үріп қапқаны деп дулат ағаділге айтылған сөз деп ойлаймын өзіміздің қазақтар өзімізді өлтіріп жатыр бәр бірімізді өлтірсе мыңымыз тұрамыз ар жағынан қазақтар ояныңыздар ойлансаңыздар тұрыңыздар орныңыздар бәрімізді деп өлтіретін жағдайға келдік отыз жыл ұйықтадыңыздар тұрыңыздар орныңыздар қазақтар дулат ағаділдің жаны жәннатта болсын қайғыларына ортақтасып отбасына көңіл айтамын қанішер жендеттерге зауал келсін Panışer cendiklerge. Zavallı gelsin. Panışer